它脚叫唤，抓起来软绵绵的那个感觉，肯 <laughs> 定是它的原液。你看。 嘛，你们看，好远吗，长官？他是嘛？现在钓的是三斤嘛？今天快过来看鱼，快过来看这个鱼。现在你脚。有人 <laughs> 刚回来跟妈说个啥子？哪个是泡？我没泡。来，我过来。不我也不要。好我好，没我了。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。